Для решения этой задачи заходим снова в compare means, pad samples to test. Pad, потому что речь идет об одной и той же выборке людей. Она как бы временно раздваивается, считается для этой выборки среднее значение по одной характеристике и по другой характеристике. Вот, собственно, эти две характеристики. Чтобы их найти, опять же, удобно упорядочить по алфавиту. Собственно, сюда одна, вторая сюда. Запускаем. Видим, что средние для себя респонденты, европейцы, указывают 40,33, средние для партнера указывают 46. Немножко занижает Статистически или значимо это занижение. Смотрим. Среднее различие 0,27. Ну, собственно, вычитается одно из другого. Это различие статистически значимо, потому что меньше 5 сотых. Немного меньше, но меньше. Таким образом, нулевая гипотеза о равенстве средних отвергается. И делаем вывод, что респондентам свойственно чуть-чуть завышать время своей рабочей недели по сравнению с своими партнерами по браку и по, по домохозяйству. Подведем итог. Если у нас стоит задача – для некоторой группы из выборки оценить, равна или не равна какая-то характеристика средняя, среднее значение по характеристике некоторому числу, мы используем one sample to test. Если у нас стоит задача для пары подвыборок групп оценить, равны или не равны характеристики средние для этих двух подвыборок, мы используем independent samples stat test. Также учитываем, что для Independent Samples T-Test важно оценить, равны или не равны дисперсии предварительно, что делается посредством теста Левиня. И, наконец, если у нас стоит задача сравнить две характеристики по одной и той же подвыборке, то мы используем PET Samples T-Test.